Duhet të votoj. Mirë po duhet dikush me m'bind. Deri tash kërkush s'më ka bind se po duhet me dalë, do të ndryshojnë gjanat. Nuk e di. Mirë po shpresoj se do të fryn një frym ma pozitive, ma ma e bukur, ma e nxehtë. Dhe do të më shtyjnë edhe mu me dal të votoj. Shpresoj se do të jenë të lira, demokratike. Por nuk jam i sigurt. Do ta pres momentin e fundit. Edhe ju pritne momentin e fundit. Nëse e shifni se do të ndodhi diçka. Nëse e shifni se ka energji pozitive, dilni gjithë. Do dal edhe unë atëherë, përndryshe jo. Faleminderit, ju dua.